атым борол алтын э, полдо эки миң онунчу жылдан баштап төрайым болуп иштейм бул болсо биздин офис бул офисти биз э, алтын колгон түшкөн каражат менен салып чыкканбыз эки миң алтынчы эки миң жетинчи жылдары бул тарапта биздин э, эски офисибиз жана магазин бар а бул жерде болсо жаңы офис уюштуруп жатабыз бирок азырынча азырынча ремонт боло элек эмки жылдан баштап ремонт кылабыз бул жерде азыр биздин аялдар иштеп жатышат жаңы заказдар келген ошол заказдар менен иштеп жатышат бул жерде болсо алтын колдун штаты динара мирэже жана башкалар келип өзүлөрүнүн заказдарын алып э, иш э, жумуштарыбызды ушул жактан чечип турабыз эмки жылы болсо бул жерде э, ремонт кылабыз да тиги тиги тарапка азыр болсо эки миң он үч жыл он үчүнчү жылга биз жаңы пландарды баштап жатабыз биздин аялдар менен чогуу чоң чогулушта чечкенбиз Э, туристтер үчүн <laughs> музей уюштуралы деп чечкенбиз э, бул болсо мына биздин быйылкы жылга туристтер үчүн э, бул жерде биздин фермерлердин продуктыларды сатабыз варенье сыр жана башка колго жасалган тамак аштар жана бул жерге болсо интернет а уюштурабыз балким туристтер келгенде ушул жактан интернет менен өзүнүн э, достору менен өз мамлекетиндеги ата э, энеси менен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болуп э, бекер интернет вiйfi менен уюштурабыз бул жерде болсо ошол биздин мастерлердин ата энесинен калган эски буюмдарды кол өнөрчүлүк буюмдарды ушул жерде музей ачып кошкор жергесі бойынша дағы көп маалыматтарды алып бұл жерге музей ашып жатабыз Бұл музейге азырынча ушул музейде біз бұл мебелдерди алып қойдық, анан мындай оокаттарды алып, бул бүт биздин аялдардын үйүнөн чогулган ескі буюмдар мисалы үчүн бул тушка тагыла турчу сайма мунун бар қолға жасалган түйілген сайла бұйымдар арпен текшеге бұйымдарды қойып аның тарығы бойынша жазабыз кимден келген ата энесинен кимден андай подарка болуп келген боюнча маалыматтар жазылат бул дубалдарга болса кочкор жөнүндө тарыхый маалыматтар чогултуп ошолор боюнча информацияны күтүп алган элебиз буюрса азыр аялдардан буюмдарды чогултуп жатабыз ойлойм бул проект азырынча башталып жатат анан эски буюмдарды кочкордон чогулткан сайын бул музейдин ичи көп нерсе эски буюмдар менен толот го деп ойлойм бул жерде болсо биздин магазин туристтер үчүн арнап уюшулган магазин бул жерде болсо биздин аялдардын э, колго жасалган шырдактардын буюмдарын ушул жерден сатып беребиз азырынча биякта буюмдар э, жайгаштырыла элек бул буфет э, интернет кафе жана музейди бизге кочкорго келген туристтер үчүн жакшы сервис катары болушу үчүн биздин туризм сервисин э, жакшыртуу үчүн өнүктүрүү үчүн жасалган иш аракеттерибиз деп эсептейм бүттү